Tak ahoj, moje jméno je Honza Novotný a dnešní díl bychom udělali trošku speciální. Skrz Café Mline bychom rádi zveřejnili, nebo bych rád zveřejnil záznam z dnešní přednášky pozdní odpoledne s Dokrem, kde Martin Damovský poví nějaký základní úvod do Dokru. Takže se dobře bavte. spousta lidí, jsem zase úplně nervózní, je to bude veselé. A e, začneme, já tomu říkám přednáška uh, e, Dockerize the World, nebo letem světem Dokrem. Jak chcete. Uh, tím, že dneska máme dvě přednášky, tak moje bude taková úvodní, takový nástěn, co ten Dokr je, co umí, co neumí, zajímavosti okolo Dokru a pak ta druhá bude více o tom testování, o nějaké, nějakých praktických věcech, takže tak už se tak krásně zapadne a snad z toho celého dne budete mít nějaký zážitek a zítra, pokud si pět lidí z vás zkusí do kr, tak pro mě to bude úspěch. Eh, takže jednak nějaký moc do kru, ukážu spoustu zemíček, zemíčka snad budou fungovat. To bude veselé. Uh, se na dokru v cloudu, jaké jsou možnosti, jaké, jaké jsou varianty, jaké jsou možnosti využití dokru ohledně uh, Internet of Things. To bude trošku možná uh, takový náhled, ale uvidíte sami. A pak nějaké zajímavé novinky z poslední konference o Dockru, která byla nedávno v Barceloně. Kdo já jsem? Tady mě balí z nás, Vendava z Hradce a dalších 50 lidí asi ne. Tak já jsem sociální liberář, žalista, který má rád Java, má rád databáze, continuous integration, Docker, takový trošku ten DevOps styl. Jsem původně z Ostravska, teď bydlím v Praze, pracoval jsem v Tietu, v Javaltu a teď jsem ho nechal. Stejně jako říká Lukáš, taky nabíráme. <laughs> Kdybyste chtěli pak uh, psát nějaké feedbacky, ať už pozitivně, negativní, tak na můj Twitter. Začneme jako na všech konferencích od okru, kdo zná dokr. Skoro všichni, super. To je klasika. A teď, kdo používá dokr produkci? Masterem nasazení. <laughs> Nikdo. Jeden. Pak. Pak se ti vyspovídám. <laughs> No je taková věc, že ten dokr všichni znají a málo toho používá reálně Nějakým produkčním nasazení všichni jenom tak jakože šahnou si na něho, vyzkouší a tím to končí. Takže uvidíme, uvidíme, co pak dostanou s kolegy během pauzy. Ten docker, co to vlastně je? Všichni jste říkali, že to znáte, a to jenom zmakuju. Je to technologie pro virtualizaci. Spousta z nás má nějakou virtuálku ve VirtualBoxu, ve uh, VMwareu, v Parallelsech a podobně. A tohle je nový level virtualizace, kdy vy děláte eh, pouze eh, virtualizaci samotné aplikace a jejich eh, knihoven. Není tam už ten operační systém. V tu chvíli už to, už to má jiný rozměr a můžete krásně ty aplikace od sebe izolovat, můžete jim dávat dané množství megabajtů RAM, dané množství CPUčka, nějak je si s hrát, můžete je jednoduše distribuovat, tím, že třeba takový Tomcat eh, v Dockeru má nějakých 100 mega, tak se to krásně i dá posílat po nějaké síti, máte třeba Edge. A což je super, dá se to krásně použít pro, eh, pro development prostředí a pro nějakou automatizaci na continuous integration na takové věci u té produkci, to jsem tam schválně nepsal, protože zatím je to fakt opravdu v plenkách, málo kdo to používá. Vím, že třeba eBay jednu dobu psali, tím dělali nějaké video, kde už používali Docker verze 0.8, jako ještě jako fakt alpha release a denně nasazovali do produkce nad tím Dockerem. Trošku ostrostřelci, ale fungovalo jim to. Um, tomu dokru, co to ještě zároveň je. Je to taková celá obrovská platforma pro použití. Není to jenom jeden kontejner, ale je to, není to takový balíček, balíček aplikací, balíček nástrojů tomu dávají. Takže člověk pak může jednoduše sdílet ty, ty kontejnery, může je distribuovat, může je nasazovat, mít mezi nimi nějaké dependenci, nějak takovou tu orchestraci, může dělat clustering, teda, teda trošku pokročilo od té verze 1.0, teď je tuším verze 1.9, takže ten vývoj jde krásně dopředu. A co je asi nejdůležitější bod, je, že Docker je zatím pouze a jen pro Linux. Já jsem viděl pod, pod FreeBSD. <laughs> a pokud máte něco jako já, jako tak Eh, jsou cesty, ale není to úplně, není to úplně hm, přímočaré, není to nativní, člověk to musí virtualizovat, ale to ukážu. Ale co je důležité, Microsoft eh, je hodně aktivní na tomto sféře a snaží se... Taky. Ano, chce ho taky. Snaží se ho naportovat na své Windowsy. Už měl nějaké, teď nevím, jestli už měl, nebo v těch dnech bude mít technické preview do pro Windows servery. Takže jednoho dne na Windows server pustíte Docker. Ale předpokládám, že to bude stylem, že si tam pustíte pouze kontejnery, které jsou nějak připravené pro Windowsy. Že to nebudou třeba Office, pustíte v Dockeru, nebo Internet Explorer. To bylo tak krásné. Šest. Ale třeba. S, s tím Applem, eh, jak říkám, tam zatím to prostě je bída a já si nemyslím, že to někdy bude na dobru. Teda, že někdy bude mít Apple podporu do dobru. No, trošku takový úvod vlastně o tom projektu, kdo zatím stojí, co to dělá, kdo to dělá, proč to dělá. Stojí zatím jedna firma, která se jmenuje Docker Incorporation, která je v podstatě sponzor celého toho projektu. Nedávno měli dohromady možná 50 lidí, něco takového, celá firma, ale na GitHub komitovalo 800-900 lidí, takže oni jsou fakt jenom sponzorem a jenom to, to řídí tu komunitu, ten vývoj a všichni ostatní jako Red Hat, IBM, Google, Cisco, lidi jako my, to prostě tam komitují zdarma za, jenom kvůli tomu, že se jim to líbí očekávají, že z toho něco bude a chtějí se na tom podílet, chtějí to dál vyvíjet a posouvat. Je to už docela staré, dneska už je 16, takže už to je skoro tři roky starý projekt. No a ještě to na tom jenom sudu, jak už jsem říkal. Tady je takový krásný slide, taková ukázka, to jsem našel na jejich stránkách, eh, co oni, čím se můžou pišnit, čím na GitHubu mají strašně moc tisíc hvězdiček, to jsou strašně oblíbení uh, kontejnery. Oni mají takovou centrální repo, kde si člověk může publishovat ty kontejnery a pak lidi můžou stahovat. Tak mají přes 400 milionů kontejnerů stáhnutí, to je šílené. Mají desítky tisíc aplikací v tom, v tom dokru. Spousta projektů to používá. No, dokonce přes tisíc už kontributorů, kteří tam aktivně komunikují do GitHubu a dávají pull requesty tomu cvičil, ne, člověk do práce a vidí tam každý den svůj nových pull requestů, které musí zpracovat. A je spousta meetupů od okru. Vím, že v Praze je jeden, který organizuje Kuba Verka, nedávno i v Brně se založil. Práci myslím, že není žádný, to se nebyla tu ani v Ostravě. Ale kdybyste chtěli, tak do Prahy přijďte. teď uh, trošku nasním ty rozdíly mezi tou klasickou virtuálkou a tím dokrem, ať uh, jsme všichni na stejném, stejném levelu a víme na co jdou. Když máte klasickou virtuálku, tak máte hardware. Ten hardware ten je prostě všude stejný, bez toho se neobjedete. Máte nějaký operační systém, ten je potřeba je v případě kruhu. A v případě virtuálek tady běží nějaký hypervisor, to je VMware, Zen Server, já nevím, co může být třeba VirtualBox, už tak nazvu. A pak máte samotné virtuálky, kde v každé virtuálce běží zvlášť operační systém. Což je úplně šílené, když si člověk vezme, že je schopen celý ten server zatížit jenom tím, že tam pustí 500 virtuálek, kde bude jenom operační systém a nic to dělat nebude. Vůbec nic to dělat nebude, byl tam jenom operační systém. Má jenom je CPUčko na 100% a výsledek žádný. Takže ten Docker, tady běží nějaký Docker engine, který to celé umožňuje a pak samotný kontejner je aplikace plus uh, ty binárky a knihovny, které jsou tomu potřeba. Už není potřeba duplikovat operační systém, je to krásné, jednoduché, funkční, No, eh, jak to funguje? Tady nějaký Linuxák, nějaký fakt hardcore Linuxák, který by rozuměl věcem jako C groups, namespaces. Super, jsme na stejné linii, zase na nikdo A on to využívá uh, věci z Linuxového kernelu, které umožňují izolaci těch procesů uh, alokování uh, CPUčka, paměti a z těch věcí je C-groups, pak jsou namespacey, a pak si zároveň ještě doktor vytvořil na nějakou svou další knihovnu, která má přístup k těm Linuxovým věcem, k tomu kernelu napřímo. A mm, dokonce předviděl na dokrvní tapu přednášky, kdy někdo spouštěl kontejnery ne přes Docker, ale přes tyhle ty Linuxové kernelové featurey. Úplně obcházel Docker, ale to už je jako fakt Ako? To mě neskoušíte. Docker moto. Oni mají takové krásné, jednoduché moto, tři shibram. Člověk, když si vybildí tu aplikaci do konteneru, což je celkem jednoduché, tak ji pak může jednoduše distribuovat pomocí veřejných registrů, registrů nebo nějakých privátních, záleží, jak se to děláte a kde běží Docker, tam běží ta vaše aplikace. Což eh, dneska je obrovský problém, když někdo distribuje aplikaci, tak člověk se tam musí tam spoustu dependencí, spoustu knihoven, spoustu, spoustu softwaru navíc a, a tady je to krásné, bylo tři brán, tři kroky, všechno funguje. Tak, Dockerfile. Dokud jako file je textový soubor, textový přepis, který nám říká, jak vytvořit eh, ten docker image. Teď se na díváte, jako bych mluvil trošku zmarzu, ale, ale vám to postupně docvakne, všechno uvidíte. Eh, je to jednoduchý textový zápis, který můžete kopírovat, verzovat. Eh, je to úplně super, já se pak k tomu ještě vrátím. A jak to celé funguje s tím Dockerfilem? Já to Dockerfile, krok číslo jedna, krok číslo dvě, jestli ho zblíte pomocí takového příkazu, tady je parametr pro tak a tady je uh, aktuální adresář, kde se očekává soubor na ten Dockerfile, případně tam jsou nějaké parametry, jak můžu říct, že ten soubor se jmenuje nějak jináč, nebo že ten soubor je někde na webu, v Gitu a podobně. No a třetí krok, jenom to spustíte. Tak. Já bych furt nekecal, tak ukážu nějaké demo. Teď snad to bude fungovat, držte palce. Já už jsem zmínil, že ten Docker má centrální repozitory, centrální registry, kde jsou kde jsou ty imidže, člověk se může stáhnout. Mimochodem, je to dost, dost dobře vidět i vzadu? Není. Jo, jo. <laughs> ani to nějak nedává. Ještě. Ještě. Stačí? No, pojď blíž. Ehm, Dokud příkazy s tou registrou se, se pracuje zhruba jako s bytem. Je tam půl, půl, škomit a takové věci. Já tady prvním příkladem bych si stáhnul image s Debianem, to už jsem udělal, a druhým příkazem si to můžu spustit. A pro vás eh, dokonce máte takový nástroj <coughs> Scéna. A mám taky můžu říct, že jo? Eh, já už jsem si nahrál, to je takový playback, já jsem si nahrál ty příkazy, jak se vykonávají, teď je můžu krásně spustit. Možná ukážu úplně od počátku, kdy to bylo takové zmatené. Eh, tady jsem si vypsal svůj Docker file, co obsahuje. Vycházím nějakého Debianu, v něm dám příkaz a potom git update, and follow Python a chci spustit nějaký simple server Teď ten Docker build, co on dělá, je, stahuje ten Debian Easy z public repa, pak na něj pouští ty příkazy, k toho všechno eh, stahuje z internetu. Takže v momentě, kdyby tady třeba byl internet, tak tohle by napsalo spoustu chyb a já bych skončil. Hostitelský operační systém je taky Debian, nebo to může být něco jiného? Eh, já to byl nějaký Makováš, ne? Ne. To... ne. Já to mám jako virtuálku VirtualBoxu, kde je speciální operační systém, tam nějaká distribuce Linuxu, byl tam Docker. Jo. Oni to distribuují v rámci těch balíčků aplikací. Když budu mít CentOS, na tom CentOSu budu mít Docker ano. a budu tam ti pustit tu image, kde eh, to bude Jo, jo. Děkuji time zaručené to, že tam, tam kde běží Docker, běží ta aplikace. Což je rodina stejného. No, uh, a teď konečně asi spustím nějaký ten image. Asi spouštím uh, ten Debian Vizi v interaktivním módu a první příklad, co jak mám bin bash. Pustíme bash chvíli už mám kontejner, na kterém můžu dělat cokoliv. Co by dělal správný hacker? MRF jednička. No, tak. Smažeme růd. No. No, teď nemůžu ani listovat, nemůžu skoro nic, protože v podstatě nemám vůbec nic tak ho zahodím a udělám přímový a zase mám... Krásně to funguje, celkem rychle. Uname. Um, tohle je přesně to, no, ten Docker sdílí uh, kernel s tím hostem. Tak je to fyzicky Není to. Ono je to jenom jakoby, nechci říct, emulace Debianu, ale tam tam knihovny a binárky z toho Debianu, aby se přetvářel na to jako Debian. Ale kernel je tvůj původní. Ale kernel je z toho hostu. Jinak by to byla klasická virtuálka, kde máme aplikaci a plus celý operační systém. Tady to má jenom ty binárky a pak to sdílí kernel s tím hostem. Což je bomba. Tak. Dockerfileu, tam je spousta příkazů, takový cookbook, ale vy si tam někdo šéf a takové ty další nástroje pro tvorbu virtuálek, tam někdo super, to zábyt se vzadu. Tam spousta příkazů, asi na 40, všechny ani pořád neznám. Člověk si tam může nastavit proměnné prostředí, může přidávat nějaké soubory z, třeba z mého Macu, přidám do toho dokru, můžu vám pustit nějaký příkaz a nastat nějaký defaultní příkaz podpuštění. Je toho spousta, takže si to pak klidně prděte v té oficiální dotce a tady docku mi prochází. procházet. všechno je to o vrstvách. Ten doktor a ty imidže, všechno nám stojí na těch vrstvách, celý ten princip je postaven na vrstvách a člověk kolikrát zapomíná, co všechno díky těm vrstvám může a nemůže. Jenom když se dám na ten Docker file, tak tady mám nějaké čtyři příkazy. A když se pak se staví ten výsledný image, a on to krásně koresponduje s každým tím příkazem, že co příkaz, to jedna vrstva. Tady vidím, že ten Debian Gizi měl 85 mega. Já jsem na update, už to narostlo na 93 nainstaloval jsem Python 123 MB. Mám tam nějaký příkaz po spuštění, eh, což je jenom nějaký jednoduchý text. Vůbec to nerostlo. to je jenom, eh, abyste věděli, jaký má, jaký má vztah ty příkazy a pak jednotlivé věci toho dokru. Ono to pak souvisí s dalšíma věcmi, že vy můžete eh, pušovat do repo, do repa a když už tam bude Debian, tak vy nám pošlete jenom, jenom ten rozdíl. Jenom tady těch, jeden, dva, ty tři vrstvy. Stejně jako když máte půl a na, už, už, se působí Debian, tak stáhnete si jenom ty tři vrstvy. Taky docela super. Tak, já zkusím druhé demičko. si tady zkusím to jednoduše. Tak, mám spuštěný kontejner eh, s Pythonem a já se teď němu krásně i přes browser, Ne, to bude 80. Tak. A už mám HTTP server úplně jednoduchý. A tady vidím obsah file systému. Schválně, jakého file systému tady vidím obsah? Jestli to někdo bude vidět. Toho do krvího. Jakého? Toho do krvího bych si typnul. Nebo na mountovaného drive. Já jsem chtěl někoho měnit cenou, ale to nemůžu měnit cenou. <laughs> ale jo, máš pravdu, vidím obsah toho, co je v dokru toho kontejneru. Toho kontejneru, ano. Mám vidět tři fáze systému. Jeden je ten, co mám na Macu, druhý je ten, co mám v té virtuálce a třetí mám ten, co je v tom dokru. Vidím až ten třetí. A to schválně ještě zkusím. Tak. Dokud má spoustu příkazů. Vy můžete spouštět i příkazy nad konkrétním eh, kontejnerem. Takže já se tady připojím tomu mému kontejneru, který se jmenuje HDB, a v něm spustím bash. A tady vidím čtené složky, čtené adresáře, které jsou tady. No a tady bych dal tač Martin, tak najednou tady vidím Martin. Je to vidět i vzadu zase? Jo? Ne, zase ne. podívat. Tak. No, teď se pohybuju v tom kontejneru Dockeru a můžu tady dělat cokoliv. No a zároveň... Můžu jenom vás předpokládat, že když vlastně děláš ty komandy, tak eh, se jednotlivé ty stavy jenom hládají můžeš jenom, když děláš ty komandy přes ten rán a, a tak dále. Přesně tak, oni se neukládají. Nebo ty neukládají ty stavy. Tak. Neukládají se, já to vysvětlím hned na dalším slajdu. E, pak je to odpověď. Dobrá otázka. Pojďme na kručku. Tak. Uh mám tady základní image chatem Debian. Ten jsem si stáhl z té public repo. To už bylo vytvořeno někým, to se nemusím ptát, jak kdo to udělal, to udělal, prostě to existuje. Ten jsem si stáhl, pak jsem si k němu přidal Apache. Pomocí třeba Dockerfileu. Tak. A tohle Řekněme, že to je stále image, docker image. V momentě, kdy to spustím, tak se tam přidá nová vrstva, do které se dělají všechny zápisy. Tohle už je ten kontejner. A já, eh, dokud tu novou vrstvu nekomitnu, tak v podstatě nemám mít, jakoby o všechno přišel. Když dám exit z toho kontejneru, nebo když no, ho kill když on spadne, prostě o všechno přijdu. No ještě předtím nastartováním to snad jde nekomitnout. Když, když ho killnu, tak potom můžu komitnout a pustit Tam mám tam ty data. A když ho stopneš, tak ho můžeš komitnout. A když ho killneš, tak teď si nejsem úplně jistý. Já si myslím, že, jo, že, to je, že to je cesta, jak se dostat potom právě k těm breaknutým datům. Že tam vznikne ten... ten... Kill zabije, Musíš tam ještě znovu nastartovat Ono zabije, akorát si nejsem jistý, jestli, jestli se pak dostaneš do toho na to na tom bych Nevím, eh, můžeme pak vyzkoušet. Eh, ještě k těm vrstvám, ono to má zase výhody, že máme ten Debian, ten základní image, máme stáhnout jednou a my na něj můžeme vytvořit dva úplně různé kontejnery, jeden s MySQL, druhý s Apache. To nám krásně ušetří místo na disku, ušetří nám to a, eh, síťovou kapacitu, že nestahujeme všechno dvakrát, třikrát, ale prostě jeden. Na ten se nešáhá, na ten nikdo nikdy nezapíše, na prostě zůstává. A to je v případě, že ten jako by byl dík že by byl tak tam jeden velký balík nějaký doktor. Když ho buildíš, tak stejně uh, to pak je ten kod BD, nebo i ten image je s, uh, eh, sada nějaký vrstev. Já bych budu mít dva image jako vedle sebe, to jsou prostě dva soubory, které jako nic nezdílejí. Sice jako obsahově můžou být z části stejný, ale prostě jsou to 15 menový soubory. Ne? No, to soubory. Docker, eh, já jsem neměl jako Docker jako soubor. Ten, to, co se distribuje, furt jako ten předpis, jak ten Docker druhý. Docker, co se distribuje, tak se distribuují ty vrstvy. Ve formě toho Dockerfilu nebo? E, ne, ty si stahují ty binárky z té public repo a ty binárky jsou, stáhnou si jednu vrstvu, dobrá, stáhnou si druhou vrstvu, dobrá, stáhnou si třetí. Kde se nachází ta vrstva? Musí být jako soubor někde, ty binárky soubor někde jsou. Jsou. Jakoby ten jo, jsou na serveru a člověk se postupně stahuje, ale on to není, není soubor, já jsem dokonce jednou zkoušel se dostat do toho dokru, jak on to vlastně má v sobě uložené, a to byly jenom adresáře na disku, které obsahovaly ty soubory a, a další složky. No, že takhle se mi to prostě stahovalo, stál se mi, řekněme, v vozovkách adresář s Debianem, pak jsem si tam přidal ATSR s Apachem. Takže Docker sdílí prostě file systém eh, toho hostitelského operačního systému. On pak je schopný... Sám si někde tvoří nějakou svoji strukturu, kde si to podaří. A on pak je schopný, když se to spustí, tak je schopný ty, ty vrstvy zmeřovat a na nich vytvoří novou vrstvu, do které se dělá všechny zápis. tomu ještě nějaké otázky, to je docela jako takové možná komplikovaném. Ještě krok dál, když se to dělí, tak existují jakoby ty file systémy s tou zapisovatelnou vrstvou existují dvakrát vedle sebe. To znamená, když pustím kontejner v MySQL a kontejner s Apache, tak každý má svůj file systém. A každý má svůj. No, to je o té izolaci, aby, abych, když bude nějaký hosting, do nějakého stejně, tak aby jeden člověk tam mohl asi tomu eh, druhého zákazníka prostě je to krásně izolovat. No, ale to co, tam je, to, co tam je v tom file systému na začátku, když to nastartuju, tak to, to jakoby je sdílený předpokládám. Uh, není. A někde v paměti to bude sdílený. Jinak by to bylo strašně neefektivní pak bych nastartoval 10 dokrů a měl bych 10 file systémů prostě a byl bych, byl bych ve stejné kaši, jako jsem byl prostě s virtualizací a měl jsem 10 operačních. Člověk neustále pracuje na tohle z toho vrstu a tady no, to slouží na více ke čtení. Takže uh, ano, sdělí se to, ale jenom ke čtení. Eh, ten Apache MySQL eh, nechci provozovat na stejný IP adrese, chci je mít oddělený. Apache bude do internetu, MySQL bude vnitřní síti nějakým interním rozsahu. Docker to musí nějakým způsobem tohle toho řešit, takže se zase sdílejí IP adresy a síťová eh, karta. Docker je schopný stejně jako virtuálky přistupnit eh, síť a má tam na bridge a takové ty mody, že pak člověk je schopen říct, hele, tam ta virtuálka, ta bude mít uh, úplně jinou síť než, než, ta, než tato a funguje to v podstatě jako virtuálky. No, není tam nějaké Nějaký... Ale to zase vyžaduje nějakou předkonfiguraci toho hostitelského systému, ne? Minimálně, když budu chtít použít víc IP adres, tak musím na tom hostitelském systému mít jednu IP adresu přímo na té síťovce, přidat si nějaké aliasy a ty aliasy pak přidělit těm kontejnerům. No a jak byste to řešilo s klasickou virtuálkou? To v klasické virtuálce je celý ten operační systém. Ale co by se ta virtuálce na musel nějak říct, jakou má síť. Tak to zajišťuje ten hypervizor, jako to propojení s tou Když můžu, tak no. ten dokud to má tak, že on vytvoří vlastně nějakou, nějaký svůj privátní subnet, třeba 172 28, na tom provozuje ty kontejnery svoje a potom se tam bude expozovat poty. To znamená, že když já mám třeba 80-80 tak chci ho dostat ven, tak já ho expoznu jako na plot 80 a tím pádem na device 000, půjdečko 80, 80 na všech IPčkách mám potom klasické web server, který prostě můžu použít, jak potřebuju. Ale jakoby ta privátní síť, to se stará kompletně do v rámci toho jednoho stylického počítače. Pak se to dá třeba spojit ještě nějaký ty doby mezi sebou, ale to už je potom složitější. No. Jo, možná. No, díky. Jo, jo, můžu dát. Jasně? K tomu zapisování, když ten dokrvič, zapíšu, zapíšu tam něco, jestli pak můžu z toho zpětně dostat ten ještě, jako by přegeneroval. Uh, já jsem viděl nějaké aplikace, které snad se o to pokoušeli, ale podle mě to ani nejde. Protože když tam spustím nějaký Applegate update, který, který mi stáhne půlku internetu, tak a to bylo třeba ještě v té době, když dneska spustím Applegate update, tak získám něco jiného, než když to spustím pozítří. Takže ten docker file z toho nějak vydedukovat moc nejde. To je zároveň i další věc, že člověk by neměl dělat ty konvery stylem pustím si kontejner, tam nabouchám ty příkazy a pak dám commit. Commit save a mám takový kotel. On to je super, ale eh, pozítří člověk bude chtít eh, ten bod zopakovat nebo někomu říct, jak to udělal a najednou. Já jsem pustil tam těch 200 příkazů, nevím které, a tak to vzniklo. doktor registry už jsem mluvil trošku, ale znova, eh, je to veřejně vlastně dostupná repozitory, kde je spoustu oficiálních imidžů pro věci jako WordPress, Dealboy. Máme, je, neposlouchá. Pro WordPress. <laughs> MySQL, Nginx, Node, uh, Rails, Ruby, Node.js, pro Java, tam to všechno tohle jsou věci, na které můžete vystavět, jsou důvěryhodné, Máte tam nějaký způsob digitálního podpisu, nějakého ověřování, že to je fakt důvěryhodné. A potom je stovky tisíc veřejných imidžů, které si můžete stáhnout a používat. Plus ta registry umí se krásně napojit na GitHub, což když to spojíte s tím Dockerfilem, tak to dělá takové krásné kolečko, že vy máte eh, Docker repository, do které pušnete Docker file a registry jsou napojeny na ten GitHub, zjistíš, tam byla změna, pustí ten build, vybuildí image a hned ten image je dostupný v té repo. Což je perfektní, když máte pomalou síť, nebo během toho buildu je strašně moc dát ke stažení, že vy dostanete na internet jenom, jenom Docker file, textový přepis, a o všechno se postarají ty registry spojení s GitHubem. Já to možná... Možná ukázat. Takže je to nějaký ještě obsahuje všechny ty binární data pro pevný kontejner? Tam je nějaký image, který obsahuje všechny data toho kontejneru. Toho kontejneru jak to myslíš? Jako, že to je prostě nějaký image soubor, který je samostatný a jako plně funkční jako dobrý. Ne, to ne, vždycky to je jenom rozdílovka. Je to rozdílovka? Mhm. Mm Podle mě tu trošku. Je to prostě jaký? To má, to má tak. Já teď jsme tady mám otevřenou uh, eh, repozitory s Debianem, kde tady je spoustu těch imidžů, které bych mohl stáhnout. Tady úplně na konci bude příkaz do Krpul Debian a tím si stáhnou to se to vzadu, rozumím. Tím si stáhnu image s tím Debianem sobě a, a No, a tady, když vás něco napadne, co by tam mohlo být, tak udělíte ten search. Tam je version press. <laughs> Ale jo. Reálně. Version Press. Demo Discovery. demo to trošku kazí. Ne, člověk si může stáhnout tady třeba Jenkins oficiální, a tady je strašně moc těch public, těch, které ten člověk může důvěřovat ale nemusí. No. A můžeš tady zobrazit konfiguraci, respektive ten předpis třeba, ale... Uh, ano, u spoustě věcí. Já třeba se podívám do svojí repa, co tam mám. Match hmm, profile asi nebude. Tak. <laughs> jsem nechtěl. Super. Tak, a tady mám třeba tohle. Tady mám napojení na GitHub, ve kterém mám jeden Dockerfile, ve kterém je, většinou to vidí všichni, že vycházím z nějakého veřejného že PHP 5.6, který má sobě Apache a skopiluji si tam index PHP na nějaké konkrétní místo. Ten index PHP mám tady. No, ten, tam ani moc pro ně není, jo. to je, jsem si jenom hrál zničí. Ale takhle člověk může vytvářet image, ale nemusí je složitě pušovat do veřejné repo, ale jenom se to napojí a ostatní pak můžou přijít a tady je Dockerpool a to možná zkusím spustit. Co to bude fungovat? teď postupně, jo, teď bude postupně stahovat všechny ty vrstvy. Tak, pak eh, to, co bylo v tom Docker fileu. A jak já zjistím, co v tom PHP je? A, eh, si můžeš, nebo, ehm, tím, že i tak do Docker file, že vycházím z THP 5.6, tak já se můžu podívat tady nemají to úplně nejlepší ten search. Tak, PHP official. To sledujete image na pozadí, ne? To dá. No. Já se nebojím kilo, třeba pořád schodí, kurá. Dám mi mikrofon. Kilo, něco na Tak to bylo poslední den. A tady je a Patch, tady bude to mít ten Docker file, No a tady vidím, z čeho byl ten eh, můj pán, z čeho, pán image, z čeho byl vytvořen. Byl z Debian GC, spustil na něm apt-get update, install, nějaké certifikáty, bla, bla, bla, nastavení nějakých proměnných, vytvořili nějakou složku a i dalších příkazů. A když to je takhle jako podle těch vrstev, tak je nějak možnost to vidět všechno najednou, jakože si zobrazit celý ten stack těch jakoby, jak, jsou, jak, jak byla každá vrstva? Co je ten strom vrstevní? A jsou jenom ty jednotlivý Dockerfile za sebou, ne? Jsou jenom ty, ty příkazy toho Dockerfile za sebou. Ale já jsem teď viděl, no, v těch původních verzích doků byl příkaz, ten člověk vypsal eh, ten image a viděl, že původně to mělo 0 MB, pak si tam přidal Debian, to mělo 100 MB, pak si tam přidal PHP, to mělo 200 a tak a oni to pak odřízli, že to není core funkcionalita, tak to dát nějakému pluginu. Nevím, ale je tady jedna stránka, která... vypadá moc intuitivně na první pohled. To je hrozný času, že mě naučil. ho sebrat. Ale když já si tady skopíruju PHP 5.6 a patch, 5 величайших научных посланников, 5 вот попробуй. Я не драфнули. Та странка у меня как měla načít všechny ty vrstvy a pak zobrazila, co je v těch dotazech například. Hmm. Přesně to, co to, to se stalo, tak to tady bylo imagelines.io hmm. a to nebude dál trápit. A... A je to tady doka- ano, eh, ta integrace toho programu a GitHubu teda umožňuje vlastně vytvářet Docker image, aniž bych měl Docker a budu zdravý. V podstatě ano, člověku stačí, aby u sebe měl pet a aby věděl, jak ty příkazy napsat. V momentě, kdy ten textový zápis dám do Gitu, pušnu ho, jestli to vlastně boží. Další distribuční kanál, ano. který může použít vlastně zápis. Nic je to nesmí. Docker eh, environmentům, co je hlavní, je ten Linux kernel verze 30 a vyšší. A myslím, že dneska poslední už budeme žadovat možná 3.18 kernel, možná ještě něco novějšího. Čím novější kernel, tím lepší. A od vás se vyžaduje znalost Linuxu, znalost věci jako síť, síťové nastavování, možná nějaký bash scripting pro, no, pro Docker file a další věci a, a a tedy teď eh, populární téma Docker na Windowsech a na Macu. Jak to vlastně je? Časem. Pokud máte Linux, jste za vodou. Vše funguje krásně. Máte Docker klienta a Docker daemon, který všechno běží v Linuxu, všechno intuitivní, nativní. Pokud máte jako na MacBooček nebo máte Windowsy, tak potřebujete virtuálku, Takhle běží ten Docker. U vás nám jako na Windowsu se běží Docker client, který se spojuje s tím démonem, který je uvnitř. A on dělal nějaký Docker toolbox, jestli se nepletu, to je nějaký celý jako... Ano, ten toolbox má spoustu nástrojů v sobě a jedno z nich je, že to umí dělat tohle tuto tu a nastaví vám eh, tu komunikaci od klienta na ten, na ten demon. Tohle je přece, že máme, no jo, no, no, to je celkem pohoda, že jo? Jenomže problémy přijdou, až budete chtít se dostat ze svého mekánu z Windowsu na nějaký port tady v tom dokru. Už musíte řešit povolování a publikování těch portů na samotné virtuálce. Teď, co bude, když budete chtít do kontejneru nazdílet něco ze svého file systému? Opět musíte složitě sdílet ten file systém dovnitř virtuálky, tam jsem strávil spoustu dní řešením problému, protože se nefunguje. Protože Windows. Eh, já mám Mac. Protože Mac. <laughs> Zavřený do, do krabic. Docker má ještě hodně dobré apičko, které můžete použít ve svých aplikacích. Pomocí toho apička, to API, můžete dělat úplně všechno. Můžete spouštět kontejnery, můžete uh, eh, killovat, odstraňovat, můžete uh, eh, image, Eh, stahovat z těch registrů, podívat se, jak jsou velké, co v nich je, že teď byla doktor. Tohle všechno při úplně boží pro nějaký váš interní stack, pro řekněme, continuous integration nebo něco, nějaký svůj vlastní framework, který bude to Dockerem spolupracovat. To je krásné. RESTové API funguje. Tak dokonce někde mám i ukázku, když jsem zkoušel RESTové API volat přes CURL, ale tam není moc vidět, že jenom JSON, který z toho vypadne. Nicméně, co bych mohl aspoň ukázat, je, oni mají docku strašně pěkně popsanou. Tak. Člověk hned vidí, jaké jsou APIčka, jaké jsou example responses, a rozhodně dobře se s ním spolupracuje. S investorem Takže ať budete potřebovat něco, tak doporučuju SPAPy. Zpět, jo. No a ten dokr samotný je takový jako, že skoro k ničemu. Takže to je jako, jako obyčejná Java. On taky toho moc neuděláte. Maximálně nějaké helvo, maximálně nějaké výpočty, maximálně nějaké eh, výkliky si na command line určitě, z command line do souboru, ale bez vašich frameworků to málo kdo používá. stejně to u, to u dopru. Docker Toolbox, to někdo zmínil, má v sobě samotný Docker Engine, mají, mají GUIčko, eh, které funguje na Macu a na Windowsech Mimochodem, to je, eh, nebo startup, a oni postupně tyhle ty projekty vznikaly, že kupovali nějaké startupy. Prostě požírají okolí. A Docker Machine, to je další z těch nástrojů, které připraví virtuálku, ať už u vás ve boxu nebo někde v cloudu, nastaví to prostředí, pomocí jednoho příkazu to vytvoříte a můžete používat. Eh, Docker Compose v momentě, kdy máte eh, více kontejnerovou aplikaci, tak už budete řešit mezi nimi nějaké závislosti. Že Apache potřebuje vidět MySQL. V tu chvíli už se to řeší eh, různými parametry při spouštění dokru, ale až toho bude více, až tam budou jednak ty linky, sítě a další věci, tak bude příkaz na, na strašně moc znaků, bylo to nepřehledné tak k tomu je dobrý kombous, úplně, úplně krásný. Krásný textový zápis. Jsem tam stojí vzadu. Eh, mám tady první kotel, který se jmenuje web. Tady vychází z image WordPressu. Tady je druhý kotel, který se jmenuje MySQL, vychází z image MySQL 5.7. Teď WordPress má link na MySQL. Eh, WordPress má proměné prostředí WordPress DB password. WordPress publikuju na veřejném portu 8080. Interní je 80. Něco to zrovna je i u MySQL. Celkem krásný jednoduchý zápis. Kdybych to psal uh, ručně, tak by to vypadalo nějak takhle. Dr. Ram, název toho kontaineru, Minus E, to je na prostředí stejně tak ten WordPress, prolinkování těch kontejnerů, publikování portů, na prostředí. A to jsou pouze dva kontejnery. Teď si myslím, že těch bylo třeba 50 20. Už, už i u třech začíná být veselé takhle psát ty příkazy, pamatovat si, jak se to jmenuje, tím kombou je to krásné, že člověk má jeden příkaz a ale tam to completed. Ještě nám tady co jelo, Jo, jo, zkusím to Tak. Mám tady takový compose IML. A já píšu jenom docker pomočka compose up a oni běží všechno. Už běží WordPress, ještě jsme SQL. A teď bych měl na nějakém portu... Super, a v tady mám i stáci WordPressu. Už se tady nastavuju jméno stránky, username, password a teda. A opět eh, tento soubor má tu výhodu, co to může krásně někomu poslat copy-paste mailu, může to verzovat v Gitu. A dá zápis, jak vypadá celé vaše aplikační prostředí, jak spolu ty aplikace jsou propojené, jak spolu mají komunikovat, jak mají být nakonfigurované textově, nádhera. Tak k dalšímu bodu. A to bylo Dekodus Farm. To je jedna z těch posledních věcí, které tam mají. Je to nástroj pro eh, clustering. Člověk může pak takhle různě klastrovat. Začíná to být pak už docela komplikované a, tam já už se, už se cítím moc moc jistě, takže do toho nebudu zacházet. Nicméně k tomu swarmu je spousta konkrétních nástrojů, jak řešit clustering. Kubernetes, eh, pak tam myslím, Meso a takové ty už to umí nějak řešit, takže člověk pak řeší, který z těch nástrojů použije. Kdyby jenom řešit clustering do kodu, tak si zkuste nějakou analýzu, co je na trhu, co je zrovna in, co je špatné, abyste věděli, co použít. No, a teď k čemu vlastně ten dobrý by mohl být užitečný? Eh, kolik vás tady je vývojářů? Jenom tak odhádem. Tak někdo vývojář. Jeden, dva, tři. Dobrá. Super. Mě zajímalo, jak dlouho trvá u vás, když přijde nováček a má si rozdíl prostředí. Má si eh, z bytu, se nesměj, má si je z Gitu naklonovat zdrojáky a jak dlouho to trvá, než je schopný spustit tu aplikaci a vidí výsledek. Vidí někde v browseru nějaký UI, ono to většinou trvá. Než si nainstaluje nějakou databázi, stáhne si nějaký JBoss, stáhne si Java a... Týden, Jde, Bylo no, nějaký hodiny, ne? Ne, ne. No, já tady přesnější možná. A já jsem se našel ukázku, tohle dělali na dokrmí tabu ve Větnamu nebo někde v Číně, nevím. Aplikace, docela jako taková korporátní, J2EE, tady nějaký Apache, tady spoustu kontainerů, tady běží na Valfly, JBoss, tady MySQL, tady nějaká cache, RIS, tady nějaký UI v Angularu. A oni tohle rozběhli v Dockeru pomocí třech příkazů. Co oni? Já jsem tedy dokonce dobil pomocí A uh, tam tady můžu aspoň trošku ukázat pomocí toho, asi si nemá, to budu vychlovat. A během 20 minut od git clone Eh, až po nastartování celé aplikace. Což je úplně úžasné, včetně buildů dráku. tady v prvním kroku klon, jsem naklonoval Docker for Dev, tak a ten tour aplikace a opět Docker Compose s nějakými parametry. Teď se to bude stahovat, já to zkusím trošku urychlit. Tím, že to máme v této aplikaci, tak to můžeme trošku posunout. Nemusím čekat, že to stáhneme. Šup. No, teď už tady byl success, Odehl byl pomocí Magnolu, jsme na 12. minutě. teď stahuje spoustu dát a na chvíli to bude. Apka už se spouští, tady vidím Hibernate, 19 minuta. Trvalo 19 minut od stáhnutí z reaktu z Gitu až po stáhnutí všech eh, MySQL, Valfly, dalších kravin až po celé spuštění. A nováček netuší, co, co dělá. No, on to netuší ani tak, že jo, když má nějakou ne. dělá s tím věn, tak... První mezi netuší, co dělá, druhý netuší, co to dělá. A tohle může být cesta, jak zrychlit start těm nováčkům. A s tou jsem předtím našich výtama mají jako J pozdravy, jako jeden do No jasně, ale eh, zase člověk musí napsat, ale stáhně si přesně tuhle tu MySQL verzi s tímto pečem, aby se použil oficiálně, to fungovat nebude. A ještě použít ten lehek a tuhle propertu a tam si to dej. Každý z nich objevuje jiný problém. Jako. No, přesně tak. Protože mezi tím si udělá update, jo? jo? <laughs> Tady Můžeme se pokračovat? Čekoličku. Oni tady mají pár příkazů do konvenčně děláských aktivit, virtuálku, virtuálboxu. Pak už jedou do Bitcoin, Docker Compose App, Docker Compose App a to. Jo, a otevřít. Do se. Já bych to mohl zkusit prostě u sebe, ale zkusím vás tím přetěžovat. Skočíme zase eh, dál. Mhm. Další bod, nebo další situace, kdy se to může hodit, je v fungetovaném stroji, což je denní chleba každého vývojáře. U mě to funguje, na serveru ne. S tím dokrém oni mají takovou myšlenku, že eh, Vývojář dělá v Docker kontejneru, který když dokončí, tak ho jenom půjčte na server a na serveru už to proběhne, na, proběhne na tom nějaké testy. Samotný kontejner se posune na testovací prostředí, tam to, tam, to, tam to testuje 20 lidů, posune se dál <laughs> zakazníkovi a to samé, co měl vývojář, celým kočkem projde, všichni mají stejnou konfiguraci, stejnou aplikaci, stejné prostředí to je nějaká jejich myšlenka, která je hezká, ale neúplně vždycky proveditelná. Tak. Co je tohle? Já mám tady. Já jsem to zkoušel jako stravě online prezentovat a Mark do toho šel, protože <laughs> to docela eh, poctivé. Docker běží i na Raspberry. To je první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Akorát tam jiná architektura. A není to oficiálně podporované. <laughs> Ale už, už to plánuju. No, no, no, no. Mají tam právě vybavovaný balíky už. Ten, ten rezin na docela pracuje, jestli je ten taky. A nějaká skupina, eh, která tváří projekt Hyprios OS, to je taková zrenzová distribuce pro Raspberry, kde už někdo je, kde funguje. A mají spoustu imidžů, které jsou už postaveny nad tím Hyprios OS. To se tam můžete podívat sami na, na tom dokrha. A Oni dokonce udělali takový challenge, zkoušeli na Raspberry, na tom novějším, který měl 1 GB RAM, zkoušeli, uh, jsou schopni z toho vytáhnout výkon, jak moc kontejnerů s jednoduchým HTTP D procesem jsou schopni spustit. Teď, aby to jenom, oni měli requirement, že na disku je soubor, a ten soubor musí být přistupněný přes HTTP pod 80. A oni takhle byli schopni spustit 2,5 tisíce kontejnerů a pak narazili na omezení dokru. Ne na omezení Raspberry paměti nebo něco takového, ale na omezení dokru. Takže ten výkon, co to jsou schopni oni získat, je úplně nádhera. A zatím eh, já úplně nevím, k čemu ten Docker bych použil na Raspberry. Co zatím se napadá. <laughs> Těch aplikací je spousta. No, právě, právě třeba problém s tím, když člověk potřebuje spauzovat eh, pásmu RabbitMQ, což je jako obrovská aplikace, no. tak prostě, když se potřebuje izolovaným režimu pustit někde, jednoduše to stáhnout a prostě s cestou instalací, která je na Raspberry, instalovat tam Erlang, instalovat tam tyhle ty věci, je prostě komplikovaná, tak tady ten, tenhle moment je to úplně to zlatý. No, máte, jo, jenom mi to ještě úplně nenachází ten use case, přesně aby to použít v reálu, k čemu. Stace, jenom... třeba toho stace, když se musí nainstalovat Node.js, je tam zase spousta dependencí, která tam je. A ono ten deployment potom na, na který má sedět někde na anténě, je to docela příjemný, když tam člověk můžu nakonec do a je to tam. Ano, ale nezapomeň na to, že tohle všechno eh, běží na tom OS. Takže to i na, tom, na, na, na tom jejich Raspbianu teda. Jo. Mhm. A tady ten to je tam potřeba použít ten Docker Engine, jakoby ten core. Jo. A mít to zkompilovaný na ruku, aby to mělo samozřejmě ty binárky, ty AM. Jo. A pak už to funguje hezky. Tady je tak problém, že podle mě to nepoběží ten image u mě na, na Macu třeba. Nebo... Rozhodně nepoběží, a naopak. Takže eh, teď jako ten vývoj najednou, že by, aby si se něco vyzkoušel, pak to dal tam, už to začíná trošku škobrtat. Speciálně na tom SBAP to strašně zvykuje deployment. Právě, že se člověk neřeší takový ty dependenci těch Erlangů a Go a podobných věcí, hmm. tak jako v tomhle smyslu, když to zabaví do toho kontejneru, tak se člověk zbaví takový ty, ty věci, kterou prostě je to pak no, dává tam tyhle ty věci. Tak jo. Krásný na výuku toho WordPressu v školách, že jo? No, to si WordPress na Raspberry Pi. Přesně tak na výuku videa? Docker v cloudu. Ten Docker je teď takový strašně populární a všichni chcou mě být. Takže Amazon, Microsoft Azure má tomu podporu, Google, všichni mají. Co já hodně používám je Digital Ocean, který to má takové jako trošku... Člověk má dojem, že eh, to není cloud, ale že si někde má virtuálku a k té virtuálce přistupuje holding styl. Ale momentě ve spojení s tutum ne kom, ale jenom CO, to dostává jiný rozměr. Já schválně zkusím teď asi nějakou ukázečku. Mám to napojené na, na toho providera. Mám už tady tvořený nějaký not na tutum na Digital Oceanu. A tady přes UI si můžu spustit jakýkoliv kontejner, který je hrozně dostupný, nebo který je v, eh, třeba mojí privátní repo, co bylo takové jednoduché, Třeba Jenkins. Kdo, kdo nezná Jenkins? Kdo nezná? Kdo, kdo nezná? No, tady si můžu nastavit nějaké parametry jako deployment strategy, kolik má být kontejnerů, jestli jeden nebo, nebo 20. Porty, jestli má být veřejné. Autorestart. Tedy kliknu a ups. <laughs> kliknu a ups, ano. Thank <laughs> you. A success. On běží na tom Digital Ocean, na tom cloudu. Já napsal na nějakým portfoliu. 880, teď páně se k pokusím dostat. Otevřít ho. Do husu. Šup. A tady máme nějakou takovou runu. Super, běží. Vidí to uši? Ten tutum, já jsem se tam registroval v době, kdy oni to zkoušeli a vydávali tři lidem zdarma. S tím, že když se tam někdo zaregistruje, tak už to máš file zdarma. Ale jinak to je placené. Ale jinak to je placené, akorát nevím, jaká je, jaký je pricing model, kolik to stojí, na halu. Tutum je placený je na tom, na tom železo, tom na Aversku. Samozřejmě tuto věc ale zdarma ještě. A ještě zdarma? Jo. A jestli chci řešit na sledu, kde je musí dát. Please don't use tutum for your production containers. Yeah, yeah. Yeah. máš, máš zkušenosti s tím, s tím Amazonem? Je tam něco podobného, nebo, nebo je to tam? Jako když tam psal s tím Amazonem? tak... Eh, já jsem zkoušel s tím Amazonem, oni tam mají eh, takovou krásnou command line, kde se člověk spustí všechny kontenery z command liney, Myslím, že mají něco, nějaký UI, ale není to tak makané jako, jako ten hmm. tutum. Ten tutum, já bych dokonce řekl, že má i napojení na ten Amazon. Takže to využít, Uh, eh, Amazon to použít stejně jako Digital Ocean, jakože ten tutum si tam vytvoří modu, jako EC2, EC2 instance, a to je všechno. Ale samotný, samotné AWS má ještě EC2 containers, a tam se dají použít kontejnery stejně jako když člověk pouštěl z command line nebo kdykoliv. No. Tady mám provider DigitalOcean, Amazon Web Services, DigitalOcean, Microsoft Azure, Softflyer, Packet. Neznám. Eh, a tady v tomhle tom UI jsou nějaké přidávané věci, jako člověk se tam kliká, servisy, něco jak bylo v tom Docker Compose. Jsou tam spousta parametrů, jak je ta aplikace postavená, jak mají mezi sebou komunikovat. Tak tady člověk si dělá nějaký stack a pak to jenom spouští chci spustit WordPress. A v tu chvíli se spustí MySQL a nějaký Apache bude WordPress a, a bude prolinkované a funguje to. Strašně pěkné, chci jenom taková ale není pro každého. Tak, co už tu mám? 12. K těm cenám. Digital Ocean stojí zhruba 5 dolarů na měsíc, kde vám dají uh, eh, virtuální stroj, kde má půl GB RAM, jeden core, nějaký SSD disk. Toho Amazonu, tam je takové, tam to závisí na spoustě faktorů, na, na, na místě na disku, na, uh, na sítí a podobně. Azure vůbec se mi nepodařilo nějak sehnat. Uh, Google Cloud má takové mě nepřehledné, píšou zdarma až do pěti nodů, ale člověk co je jedno. Nicméně co tady spousta lidí používá i eh, radím VPS Free, kde vám dají docela dobrý stroj, který máš tím, že mají ty RAM, 8 korů za 900 let na 3 měsíce, což je 300 na měsíc. Tak jestli můžu tomu té svý? Ano. To je maličko problém s posledním okrem. Ano. Já vím, oni mají, oni mají starý Linuxový kernel. No, systém D tam trošku, trošku já A to, to asi bude více. Systém D dělá bordel všude. <laughs> oni mají eh, starý Linuxový kernel, takže tam nespustí člověk nejnovější do krve. Co já vím. Plus tam ještě bude systém D něco. Hlavně to. Hlavně to. No a co Microsoft, jsem tady párkrát zmínil, ale jsme do, do kru. Oni dokonce nedávno oznámili na 14, že dali do veřejných registrů image, kde běží ASP.NET. Člověk to spustí a běží mu ASP.NET a je tam nějaká stránka, kterou si může to zobrazit. Funguje to. Oni dali v bodu je to mono. <laughs> Což nedělá smerotnet, jako. Ty jako tuším koupili nebo nějak bylo? Ne, ne, on je tak, že oni eh, teď on připravují s tou verzí Windows Serveru, připravují Docker pro Windows. A až to bude, až to proběhne do betu a tak dále, eh, tak by to mělo, mělo jít do produkce, ale mají tam ještě nějaké licenční problémy, takže nemůžou jít na oficiální Docker. Hmm. Takže teď to je někde hostovaný někde u Microsoftu snad. Ale bude to fungovat, bude to komplet podpora, mělo by to chápat samozřejmě, ale bude to stejně problém, jako to má To znamená, že jak to není virtualizace, ale jenom level izolace, že tak vlastně eh, to, co bude zkompilovaný pod Windows, tak prostě nebude fungovat na těch, eh, na těch Linuxech. No, si člověk musí vyjet ještě platformu, bude tak jako čtyři Jo, bude veselé. Uh, Microsoft asi před rokem tam přidělá, přinesl ty, dá svůj první pull request do, do Dockeru. plně. Wolter věc nevydaná dneska, protože Microsoft se obrací na tu open source sféru docela jako často, ale v té době udělal pull request do GitHubu Microsoft mazec. <laughs> Azure a pak pro Docker a už tady říká kolega, přitáhnou podporu pro Windows servery. Každopádně to je jenom jako spuštění toho Docker kontejneru, ne jako virtualizace Windowsu. Uh, ne, ne, ne. No. Ale oni postupně, podle mě, se budou snažit... No, jestli to spustí, tak pak bude jako Modrá smrt. <laughs> Aspoň to bude krásně omezené, že <laughs> kde mě se doktor strašně líbí a kde já ho vím eh, hrozně rád, je PHP. Sorry já si hodně lidí používat, že jo? To používá PHP, to tady je PHP vývojář. No jo. Není hodně já vás to někdo. Tak. Tady mám ukázku na pět. Co tady máme? Jo. Tady mám příkaz, už ve připravený, docker run spuštění pače, plus mu sdílím aktuální adresář z Maca přímo do složky, kterou eh, zpracoval a interpretuje na Apache. No a výsledkem je, není WordPress, ale najednou už mám takhle hotové, hotové PHP a já na Macu v top index PHP můžu napsat cokoliv a to vidím v tom úplně tady to přijde ten Docker fakt geniální, že člověk může pohrát s tím, ta druhá okávka se bude ještě více líbit. <laughs> Docker Compose. Mám tady různé verze PHP. 5.4, 5.5, 5.6, 7. A teď, eh, abyste testovali, že vám funguje web ve všech verzích PHP. Máte nějaká PHP verzi? ne? Já nevím. Jaký version? Já nevím, to no, tam. Já jsem tady udělal Docker Compose, mám tady eh, HA proxy, Load Balancer, který mi ten provoz postupně pouští. 5, 5, 6, 5, 7, teda Praha P7. A já když si to pustím, co Compose up. Tak, běží všechny. Jo, ještě abych ukázal, co je v tom Index PHP. Je tady jenom PHP version tady ukázka z, přímo z manuálu PHP by byla nekompatibilita při migraci na 5.6. Najednou se takový kus kódu choval jinak. No, a v tom browseru to vypadá takhle. Jsem na 5.4, 4.5, pole má dvě položky, jsem na 5.5.3.1, stále má dvě položky, 5.6.17 už má 3. 7 a 2 a 3. 8 a 4. tak si může vyhrát a v podstatě nemusí se nějak trápit, že to má v té virtuálce, může dělat stále na Macu, můžete testovat na různých verzích. Tak je pravda, že na jednu kompu rozjet jako pět růzek PHP, všechno se jde. Pravda. Tak, snad jsem už někoho inspiroval. Co a s tou orchestrací a s tím dockeringem, teda s tím clusteringem, já to jenom tak jako shrnu, jsou nějaké základní tři nástroje, jako dostávám Kubernetes, Mesos, tady pár lidí teď tomu rozumí více, že jo, vlastně já tomu trošičku, trošičku, ano, já tomu nerozumím vůbec. Jsou nástroje, je moc neposlouchají. <laughs> Jdeme dál. Krásná ukázka, co se tam tokem udělat, je spuštění grafických aplikací. Nedá to smysl, že? skončí. Třeba Bromek, celé to funguje tak, že já si tady otevřu nějaký port a, a dělám si export toho displeje, nebo jak to říct. A zkusím si Skype v Docru. Tak to se nepovedlo. как 43, 4 minutes na Macu. Dejte mi někdo své jméno a heslo. Já bych spíš zavolal někomu. Dej mi své jméno a heslo. Bohužel Sobotkovi, ten to tak nějak. Mediální krtla mimochodem to je blok od ženské, která je jednou z vývářek do Krut. Má taková nadšenka, dělala spoustu věcí, nějaké editory, spoustu links do Krut. Hmm, chrom. Škoda, že to je něco pustí do krčo Ano. <laughs> Dobře, to pomalu. Spotify, proč ne? No, je to docela hodně, to člověk s tím může dělat. No. Přesně tak. Si pokročíme. A koná se každoročně konference do Krkon, teď byla v Barceloně, jenom trošku odlehčení. Dali tam Docker Craft. Je to nový klient pro Vy tam prostě a prostě chodíte, můžete, můžete vlézt do kontejneru, můžete to vytvořit, zahodit. Nemá moc smysl. Určitě. Další pěkná věc, co ukázali, ukázali tam že se povedlo někomu zmigrovat běžící kontejner z jednoho hostu na druhý, aniž by eh, ztratil mm, třeba browser, aniž ztratil konektivitu. Což se povedlo na nějakém dobrý challenge, na nějakém meetupu a postupně na tom pracují. Třeba to bude jednoho dne součástí oficiálního dokumentu. Zatím to bylo jako taková jakože experimentální věc, ukázka co je v dobré mapě. Už jsem to říkal, podpora pro ARM, podpora pro Windows servery a chtěli podporovat ty další uh, enterprise věci jako IBM systém, Solaris a podobně. Není to úplně moc zašitné, ale třeba z toho něco zajímavého bude. Teď konečně problémy. To byly hlavní problémy. První bylo, to tam já vidím, když s tím pracujete ve firmě, v práci, na nějakém projektu, kam si dáte ty svoje kontenery, kam je dáte, teď myslím imidže. Dáte si je do veřejné repozitory, kde je vidí všichni, kdo si to můžu dovolit, nebo někdo dáte si někdo nějaké privátní, kterou si zaplatíte, Já jsem docela drahé a, a pak navíc e, ta privátní, ta placená bude někde na serveru a vše by záviset na tom, jaké máte spojení na internet. Když si už sebe rozběhnete, tu repozitory můžete. Opět to je jenom docker kontejner. Celá repozitory je docker kontejner. Tak člověk musí uvažovat, co všechno to obnáší a jsou to věci jako vision management, teď eh, mazání imidžů, potřebujete spoustu místa na disku, musíte nějak backupovat. To se jmenuje čas od času komitnout, ne? Komitnout? No, Tím se to backupuje. No ne, ale ty imidže se nakladují, já nevím, 20-30 giga. No. Ty rozbrojíte znovu. Ale to třeba jsou buildy, které někdo denně eh, buildí. Třeba u nás Jenkins denně vybuildí eh, produkt a ten, kdyby měl denně pušnout do nějaké privátní repo, tak tam každý den přibude 10-15 GB. No, a jako ty založené těch, na těch Dockerfilech, ty jako důležitý potom jako dodatečně někdy, že se to do Dockerfile. Po fabrikaci a závisí to ještě na tom, že bych si musel čekat čekoutnout zdrojáky v té dané době, kdy jsem dělal ten A tak tohle řeší to takové testy to je to stejné, to, je ta část, která by tohle měla řešit. Co? To je těch to znamená, že to jako skopáč, to může koupit a... a jako jo, může si to koupit ale pak jednou jako záleží, jestli tam to zaplatí někdo. No jasně, no, tak to je vždycky o tom rozhodnutí, jestli to teda chci být napojený s ten LDAP pak chci se s tím trápit, to znamená, že jestli půjdu třetí cestou nebo jestli půjdu druhou cestou. A to jsou věci, které, které nikdo moc nepřemýšlí, když hmm. prostě vidí do krvi, jo, super, jdeme do toho. Jinak já jsem to viděl, ty, ty lokály jako nějak jako schovaný za tím, že ta autentikace byla vlastně dělaná přes normální HTTP, jako mm takže ten kontejner třetí byl schovaný nějaký Nginx, který prostě byl napojený na ten LDAP a šlo to. Jako není to vydáno. Jo. Já jsem měl na Zephy Memorandum lokální repozitory, která mě stačila, ale když jsem zjistil, jaká tam je síť, jak je rychlá, tak v momentě, kdyby si stahovalo 30 lidí najednou nějaký image, tak bude stahovat každý po kilobajtech, tak najednou to se pak dělá, že si dělá mail v každém datacentru a vlastně hned se to propaguje. Vlastně to může jakým to datacentru. Najdou z té myšlenky, chci do je prostě jo, jasně, změním firmy. <laughs> Jo. Mhm k public registry. Bacha na licenční podmínky. Já jsem eh, dělal z registru image, na byl Oracle 12C. Pak jsem se jednou zmínil na oficiálním Oracle foru. Trvalo půl hodiny a byl jsem pozorněn, mě, že mám smazat. Nicméně, kdybyste ho někdo chtěli. <laughs> Tam nahrává se. Podobu dášíme já, hmm. Mně bylo doporučeno, ať ho odtaním, anebo ať se jako pravit. Data registry vám umožní mít jeden, mít jeden, jednu aplikaci jako private. Jenom jednu? Jenom jednu nejúspěšnější. Navíc jsou placené, další jsou placené. Jedna je free. Takže já to free mám čerpáno pro, pro Merkel. <laughs> Navzi. A co mi na dokolu trošku vadí, jsou ty demíčka, které mají ten wow efekt, i já jsem dneska udělal spoustu sportu jedničku, tak taky jmenuji Butterfly. Ale pak realita je úplně mnohem jiném. Třeba obrovský byl problém databáze. Jak to řešit s Dockerem? Volíme. Volíme, to je exploatovat, že ten volíme, ten. No, člověk si může uh, daný FSR z toho kontejneru, daný volume vyexportovat na fyzický file systém ale už to takové, už to člověk nemůže říct, hele, dneska to spustím v Amazonu, dneska ta to bude, vidím to Oceanu. Nicméně ta jedna revítka už tam má zase to, že i ty mají drively ty disky, takže už se to dá. Už to je na to řešené, no. ale jako taky bych to nechtěl takhle provozovat. A, a hlavní bod je můj argument, že databáze by měla běžet na fyzickém stroji, ne na virtualizaci. Nicméně eh, databáze po nějaké testy, po nějaké zkoušky, development, do toho klidně mějte, ale eh, jenom na produkci je to neúplně doporučováno. Uh, eh, to jsem si dneska ještě sepsal nějaké svoje poznámky, co jsem měl v hlavě, jaké kontainery a ty imidže, hlavně ty imidže, bývají někdy strašně velké. Příklad, máme image tady má tři vrstvy. První vrstva má 100 mega, v druhé vrstvě udělám 100 gigový soubor a ve třetí vrstvě ten soubor smažu. Co se stane, když udělám Docker pool takové aplikace? Stane se mi první vrstva, pak těch 100 giga a pak image, pak jedna vrstva, kde bude příkaz pro smazání těch 100 giga. Úplně jako není to domyšlené. Tady existují různé skripty, veškeré skripty, které vám zkošnou a jako zatamerdžují ty vrstvy do sebe a najednou o tento problém přijdete. No, zase tam potom mizí taková ta výhoda, že když tam ten debian, tak prostě ho tam mám jen jednou, že to tam... Ano. Všechno má své plusy minusy, ale prostě je tam ten problém, že když v jedné vrstvě udělám 100 gigový soubor a druhého smažu, tak stále tam bude, navždy. Hmm. Dokud ty dvě vrstvy nezamečím do sebe. To otázka, jestli mi to třeba nedojde, možná bych tam musel Třeba. Ale typický příklad u toho je a je update. Hmm. Ten stáhne strašně moc dát. A pak na konci jenom stáhnete jednu malou binárku Python nebo něco takového. Hmm. A na konci dáte a, a je clean. Jo, to je pravda, to je přesně co jsem stál i dneska několikrát, když ten kotel topnuté, tak on tam stál tak nějak jako, že žije, nežije. On tam stále vysí, on tam není vidět. A ten docker demon blokuje ten port, ne? A ten docker demon ne, a ten samotný docker, když tady ten Skype, musím, musím. <laughs> řekl PS, tím si vypíšu, eh, co mi aktuálně běží. Neběží mi vůbec nic. Ale docker PS minus A, a najednou zjistím, že mi tady běží, no, běží, je zastaveno spousta kontejnerů, které můžou něco blokovat, kterým se třeba můžu případně vrátit. A ten docker cleaning těchto eh, v tom ty koteru nemá úplně vyřešený. Já jsem to řešil takovým jako příkazem dr ps minus q minus a to pošlu do xargs, to pošlu do dr rm, tak mě všechno to váže. Takže dokud to je tady v tom listu, tak, eh, tak si to můžeš vrátit a kombinovat to případně. No. Teď už ne. Teď už ne. Sorry. Nějaké nová ještě? všechny ty věci jsou uložené, uloženy do potřebno. Co pak stane, když se jako nabourá ten kontejner, tak je nejlepší způsob, když se vyslesma se zbavit lomeno do To je prostě nejčistší cesta, jak se zbavit problém. To hmm. začít znova. <laughs> jo. A další problém, co vidím, je, kde ten dobrý spouštět. Nejlépe je, aby to byla samostatná mašina, kterou můžete vy ovládat. Ať to není mašina, kde běží 15 zákazníků, kde běží 20 let starý kernel, na který šáhat nemůžete, kde běží Google, jaký file systém. Prostě ať to je jenom pro Docker. Protože Docker bude chtít update něco kernelu nejspíš. Docker bude chtít pravděpodobně jiný file systém. Eh, případně Docker bude, můžete chtít pro Docker úplně jiný operační systém. Koros je takový ukázka Linuxu, který pouze a jen pro docker, to není vůbec nic. Tam působí jenom docker. A docker povědat nějaký fátrice. Oni začínali s, eh, s nějakým fastem, který byl strašně problémový. A přišli na BTRFS, to všichni říkali, že BTRFS je boží. V pochvilce BTRFS je fuj. Teď skončili na AUFS. A ten se bude AUFS je na první video. Eh, další takový těch, z těch operačních systémů pro Docker je třeba Rancheros, který má snad 20 MB, co je operační systém. Případně můžete použít nějaký CentOS, nějaký Red Hat Ubuntu, že pak na vás. Tak, eh, ty moje demíčka, já je pušnu do, do svého a jsem se nedostrávil, že na tom pravým zveřejním i tu, svou svoji prezentaci. A tady ještě jedna věc, kterou dělali u nás kluci v Ostravě, zvláště v Tintezích, svůj framework postavený nad tím dokrem pro zprávu kontaineru, pro testování a, a takže kdyby někoho zajímalo, tak se na to můžete podívat. Já se tady úplně nebudu prezentovat, protože nejsem autorem a ani tomu moc nerozumím. A kdyby někdo chtěl, tak se na to můžete mrknout a to je ode mě vše. Máte nějaké otázky? Můžeš <laughs> to nechat. Ty si co? Můžeš to nechat, že otázky. To teda používá produkci nebo výrobku? A produkci to nepoužívá nikdo. <laughs> ne, eh, já jsem to chtěl použít na, na Continuous Integration, ale pohledal jsem na problémech eh, s interní repozitory, s eh, file systémem Dockeru, s tím, že měl jsem, že naše aplikace běží s Oraclem, který je docela náročný a v tom Dockeru není to úplně, není to úplně ono, je to pomalé provozovat, jakoby mít data v databázi a jenom tu aplikaci mít, jakoby, dokud to by nešlo. Nebo respektive ta aplikace si využívá přímo Oracleho ta aplikace využívá databázi a eh, najednou vyšší budu mít eh, eh, jenom aplikaci v Dockeru a všechny data v Oracle, který bude bokem, tak co z toho mám? Skoro nic. snadný nasazení. No, no, právě, že to moc snadný není, že jo? Protože nasadíš jakoby tu část, jakoby, řekněme, nějaký ten backend, ale v no. databázi musíš pak pečovat nějak bokem, že jo? Prostě a tak, jo? Takže to je... Pak databáze bude sdělená pro všechny. Já to pak rozdělím. Pak nemůžu rozdělit. A takový ještě, je to jako je to docela známý, tak se třeba Iber, že se běží. Ještě jednou, co Iber. Iber. Iber? Iber, tak se to udělá, to je běží do kruhu? Běží do jako kruhu kompletně. Dotaz, no, ten já jednoduše omezit výkon, který se žere ten kontejner tomu Ano, pomocí parátru, nicméně v tom Docker Compose se k tomu uh, příkaz nebo textový řetězec, ten řeknu, ale dej mu pouze 100 MB RAM a, uh, jednu třetinu výkonu CPUčka, něco takového. Čili i poměr. To může si jako, když to nejde použít v produkci, teda kromě Ibru, tak proč je to tak oblíbené? Eh, že to nejde. Nikdo nemá ty koule to použít. A je to prostě komplikované, je to nové.